啊，知道了。 তাড়াতাড়ি করে দিয়েছে দু মিনিটের ভিতরে Lele kutan saya tuh. Ini gider Ada go. Gue masalah. Baik jangan.

Sebenarnya enggak kan jaga habis kan.